Kommunikasjonsbransjen, informasjonsbransjen og PR-rådgivning er ord som gjerne brukes om hverandre. En kommunikasjonsrådgiver, en informasjonsarbeider og en PR-konsulent jobber gjerne med det samme, og setter organisasjonen de jobber for, i et best mulig lys. Kommunikasjonsrådgivere kan jobbe i ulike organisasjoner. Både offentlige bedrifter, som kommuner, fylker og stat, har egne kommunikasjonsmedarbeidere. Det samme har mange private bedrifter. Andre igjen jobber i PR-byråer. Målgruppa kommunikasjonsrådgivere jobber med, er todelt. Den ene er intern kommunikasjon som brukes innad i organisasjonen. Denne har som mål å holde de ansatte orienterte og motiverte. Den andre målgruppa er offentligheten. Målet med denne kommunikasjonen er å bygge et positivt omdømme.